بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا من اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات فریاد یا فرنگ آویزی دلویزی افرنگ فریاد شیری و پرویزی یا فرنگ عالم ہما ویرانہ چنگیزی یا فرنگ میں مارے حرم باز بد آمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز کیوں جی شرع یورپ بے نظائے کیل و کال بررہ را کرداد بر گرگاں حلال اقبال کہنا میں پورا یورپ پھریاں میں انہاں دا بیکیا کہ پورا یورپ اینج متفق کے شرع یورپ بے نظائے کیل و کال اقبال کہنا کتھی کدی بھی اتھے باس نہیں ہوئی کہ برما اتھے کی گزر گئی کدی بھی اتھے باس نہیں ہوئی کہ جناب فلسطین گلیلا اگے گن کھڑی ہون توپ کھڑی ہون تے گلیلا نہ مسلمان انہاں دا مقابلہ یہ کدی بھی باس نہیں ہوئی کہ یار گلیل تے توپ دا بھی کدی مقابلہ ہویا ہاں گلیل تے ٹینکا دا بھی کدی مقابلہ ہویا کہندا اوتھے کدی بھی باس نہیں ہوئی کہ شام دے وچ کیڑی قیامت گزر گئی اوتھے کیڑے کیڑے بم سٹے کہ بیٹھے بیٹھے پورے پورے مسلمانوں دیا بستیاں خاک ہو گئیاں بے نظائے کیلو کال کہندا اوتھے کدی بھی یہ باس نہیں ہوئی کہ جناب کشمیر کیڑی قیامت گزری افغانستان کلا جنگی وچ کی ہویا تورا بورا دیا پہاڑیاں دے تھلو پانی نکل آیا اتنا انہاں نے جناب اتھے بمباری کی تھی کہنا یہ باساں اتھے قدی بھی نہیں ہویا بات صرف وہاں یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں دو سو پچانوے سی کا قانون غلط اس پر پوری یعنی یورپی یونین بھی اس پر ہے اور ٹرمپ کو بھی اس پر پریشانی ہے اور جو ٹرمپ کے چمجے یہاں ہیں لبرل جو کھاتے پاکستان کا ہیں جو حضور کے نام پر بنا ہے اور دن رات ناموس رسالت کے خلاف بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند لوگ ہیں ان کو نہیں الیکشن میں آنا چاہیے ان کو روکو میں کہتے باپ نہیں روک سکتا اور ہاں،, ہاں توجہ توجہ توجہ توجہ توجہ توجہ ان کو روکو ہاں جی جو کی پہاڑیوں کو جلا دینے والے ہیں ان کو لاؤ جو برما کی بچیوں کے کباب بنانے والے ہیں ان کے حامیوں کو یہاں لاؤ جو آفیہ صدیقی بیچنے والے ہیں ان کو یہاں لاؤ اور جو مسجدوں کے سپیکر اتارنے والے ہیں ان کو یہاں لاؤ جو مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچانے والے ان کو یہاں لاؤ اور جو مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والے ان کو یہاں لاؤ جو قرآن و حدیث کو جو حضور نے فرمایا میری امت گمراہ نہیں ہوگی وہ قرآن و حدیث کو نصاب سے نکالنے والوں کو یہاں لاؤ اور ان کو اپنا مرزائیوں کو قیمتی اثاثہ کہنے والوں کو یہاں لاؤ ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکانے والوں کو یہاں لاؤ اور ختم نبوت کے غداروں کو یہاں لاؤ اور ختم نبوت کی جو خاطر گئے ان پر بارہ ہزار شیل گرانے والوں کو یہاں لاؤ اور آٹھ شہیدوں کرنے والے ختم نبوت کے جرم میں ان کو یہاں لاؤ یہاں یہاں باتیں یہ ہوتی ہیں ہو جی یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے ان کو سیاست میں کیسے آ گئے یہ ہاں، اس کو لاؤ مار گیا کہنے لگا اسی تے سنے اسی بڑے غیرت والے ہوندے مسلمان جاؤں جی اسی تے سنے اسی عبد الرحمن بن اوف تلوار کٹ کے خالی وہ صحابیہ ڈگ پیاں بنو کہنو کا قبیلے وہ زرگر سن سارے یہودی سونا بنا دے سن صحابیہ زونا بنوا گئی ہیں دکان یہودی تھے ایک لونڈے نے یہودی نے آپ دی صحابیہ دی کمیز بند دیتی پھٹا دے بندی وہ فٹا جیتے بیٹھیا سنٹھ لگی ڈیئیں آپ نے چیخ مار دیتی ہس دی لونڈے جتنے دکاندار بیٹھے سن سونا بنا آئے ابد الرحمان بنا باروں گزر رہے سن تسبیح لے کے نہیں تلوار لے کے جی وہ ایٹم بم بنا لیا انہوں نے ایٹم بم برسا بھی دیا انہوں نے جاپان کے اوپر ہاں جی وہ پھر بھی آج امن والے ہیں اور امت آج تک رسول اللہ کی تلوار کا ایسے کھل کر بیان نہیں کر سکے نہ مولوی بیان کر سکے نہ سجادہ نشین بیان کر سکے ان کو پتا تھا نہ مولویوں کو بھی کہ ہم نے بھی بدر میں نہیں جانا ہاں جی اور پیروں کو بھی پتا تھا جو بیس قسم کے جبے پہنتے ہوں جو ہار کے وقت ہاتھ چمبانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں جن کے جوتے پہنانے والے اور ہوں جن کے ہر بیٹے کی گاڑی علیحدہ ہو جو ختم نبوت پر ادھر حملہ ہو رہا ہو وہ پیر یورپ کے دوروں پر روانے والے ہو اور یورپ میں جا کر نیشنلٹیاں لے رہے ہوں اور امریکہ کے جناب وہ نیشنلٹی کے لیے فارم پر کر رہے ہوں کہ اگر مجھے ہاں میرے پاس وہ سارے وہ ان کے حلف نامے موجود ہیں یورپ میں جو کچھ ان سے لیتے ہیں اس میں امریکہ کے حلف نامے میں یہ بھی ہے کہ امریکہ کی حفاظت کے لیے مجھے ہتھیار بھی اٹھانے پڑے تو میں اٹھاؤں گا وہاں جا کر فارم پر کر دیا نیشنلٹی لینے کے لیے کہ میں امریکہ کے لیے ہتھیار بھی اٹھاؤں گا تو محمد عربی کی تلوار کی بات بھی نہ کر سکا ان لوگوں نے کیا باتیں کرنی تھی اور ان لوگوں نے دین کی کیا حفاظت کرنی تھی کیوں جی اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شاہ بازی اقبال کہتا چنگا ہویا بٹیریا تو بدلیا نال دین بھی بدلیا شاہینا دا دین بٹیریا دے موافق تے ہو نہیں سکدا ہاں جی او تے اے کدی بدر وچ لے گیا کدی او دے چ لے گیا پیٹ تے پتھر بنوا کے تے پنجی ہزار دے لشکر دے سامنے کھڑا کر دیتا تہ بند بدے ہوئے حضرت عزیفہ بن یمان میدان خندہ کی جو حضور نے فرمایا عزیفہ پنجی ہزار پنجی ہزار لشکر دی خبر لے کے آؤ تے ایک تہ بند بدے ہوئے تے زمین نہ لپٹے ہون سردی دے بچاؤ واسطے فرمایا جدو حضور نے پوچھا نا کون تے کہنے میں اتنی, اتنی سردی لگی ہوئی سی میں زمین نہ این لپٹے ہویا سی فرمایا کون عزیفہ فرمایا اٹھ کہنے میں اٹھ کھڑا ہوا عرض کی کیا حکم ہے فرمایا جاؤ جا کر لشکر کی خبر لے کر آؤ کہا یہ بھی نہیں کہا حضور کپڑے بھی نہیں دیتے ٹھنڈی آواز چل رہی پیٹ ہوتے پتھر بدے تھے پنجی ہزار لشکر میں کلیا جاواں کہنے لگے میں چل پیا جدو میں چلیا تو پھر حضور نے ہاتھ چک دیتے یا اللہ اے حضیفہ تیرے نبی دی گل من گیا انہیں چون ہی نہیں کی تھی ہون تیرے نبی اس واسطے دعا منگ دا یا اللہ دی دائمی حفاظت کریں بائیں بھی حفاظت کریں اتوں بھی حفاظت کریں زمین دے تھلوں بھی یا اللہ دی حفاظت بھی چنوں لے جاویں پنجی ہزار دا لشکر ادا جڑا بال بھی ڈنگا نہ کر سکے کیا ہوں جی میں اس انہ ناز ہوتے میں ہمیشہ گل کرنا کہ جنہ دے اسی کام کر دیں وہ سانو بیاسرے چھڑ دے دیں ہاں جی جی حضیفہ بن یمان تہ بند بن کے خندق وال کافرہ والٹور پہ دعا ہو گئی ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ